Песня на стихи Аркадия Кутилова называется «Рассказ убитого». Я в атаку последнюю шел, Но судьба изменила Оказался тяжел тот снаряд, Что упал под горою. Плюс к тому оказался тайком понесло, И предсмертные слезы просохли, Плюс к тому умереть повезло. Те, кто выжил в плену, передохли. Плюс к тому умереть повезло Тех, кто выжил в плену, передохли. Плюс к тому тишина, тишина, Не слыхать разговора винтовок сползают на грудь ордена, давят лапками Божьих коровок и вползают на грудь ордена, давят